Aujourd'hui, c'est une grande soirée. Il va se passer plein de trucs, mes petits gars. Mais le mec qu'on va recevoir aujourd'hui, c'est... Euh, ah, j'ai le gourdin qui vibre, hein, pour rester poli et poétique. On va accueillir qui On va accueillir... Un... All right, I'm gonna show you guys. I'm, I'm in Pro League. Oh, Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être faites. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites et qui vont être faites. Et d'autres qui ne vont pas être dites et d'autres qui ne vont pas être faites. Bon, après, je, je vais pas vous mentir. Non, mais on n'est pas là pour se mentir entre nous. On est, on est là pour... Eh, c'est un peu l'instant vérité aujourd'hui. Hein euh, Si je pouvais le pécho, Faudra pas que je dise à 6 4 parce que euh, tout de suite, lui, avec ses, il va dresser ses cheveux sur la... Ah, pardon, pas bonne métaphore, pas bonne métaphore. Je... Non, non, ses poils vont s'irisser ça, il en a. Euh, et, il va s'énerver. Non, non, je vais discrètement, de façon subtile et, euh, discrète, je vais essayer de... <coughs> Bonsoir. Bonsoir. Euh... Sophie, c'est ça C'est moi, mon petit gars. Ouais. Ok. Du coup, Sophie, tu bosses à l'infirmerie Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, tu veux pas euh, retourner à ton bureau à tout hasard Parce que j'ai vu des petits bonbons sympathiques, premier tiroir de droite. Alors, je, je, suis très friante de tous ces, de tous ces cachous, euh, mais figure-toi que j'ai fait le ménage la dernière fois, j'ai tout viré, donc on n'a plus rien. Plus de bleu, plus de rouge. Euh. I'm sorry. Moi, j'ai cru comprendre que le mec volait des touches sur les claviers des gens. Voilà ce que j'ai compris qu'il a été ban pour ça. Ouais, ok. Alors pas du tout, hein. <laughs> Il a été banni du coup euh, parce que euh, ESL euh, a dit qu'il avait utilisé une macro sur la touche 4. Le délai entre, entre chaque pression de touche était trop, euh, trop court pour être euh, humainement possible. Ouais, mais c'est parce qu'il a utilisé son engin, ça. On le connaît. Non, il a pas. Enfin, son, son engine plutôt en anglais. Hein, et, non, euh, non, son engin, je parle de. De sa tub. Ok, d'accord, j'ai compris. Ouais. <laughs> Euh... non, alors, du coup. <laughs> ouais, ça fait. <laughs> ok. Hey! Yo! Salut Sheiko Salut. Ça va Ouais et vous Bien Quoi de neuf mhm. Bah pas grand chose, à le, par le N-Ban. Ah voilà, l'émission est terminée. <laughs> La première chose que j'ai envie de demander, euh, mon cher chez euh, c'est une question toute simple. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas bah alors moi c'est Echo, 20 ans, euh, joueur 6 depuis la bêta, j'ai été en CL, en PL après avec euh, Genius. et puis voilà. Et ton prénom, c'est quoi déjà Stéphane. Stéphane, ok, ça marche. J'ai connu plus sexy, mais ça fera l'affaire. <laughs> non, ça va être chaud là. Arrête, calme-toi, c'est la première fois, ok On est tous stressés ici, hein. donc euh, tes, humeurs, euh, tu les gardes un petit peu de côté, merci, t'es gentil. Le euh, côté moustachu qui me plaît. Oh, je commence, je commence doucement. La première question, mon cher que j'avais envie de te poser, mais vraiment pour commencer, c'est quoi ton shit mon shit. Mais tu peux pas. Mais d'abord... Ah mais tu peux pas poser ça comme question. Oh non mais je pensais qu'il avait. Mais on m'a pas tenu au courant, moi, c'était. Moi j'ai fait une bourde, j'en sais rien. Première question, moi, que j'ai envie de te poser, euh, mon cher, mon cher, euh, mon cher Sheiko, c'est dur à dire. Euh, pourquoi Rainbow Six Pourquoi Rainbow bah, De base, je suis un joueur FPS. J'étais sur CSGO. alors, sur Rainbow, j'ai vu que le jeu me plaisait bien. Genre tout ce qui est stratégie, les différents OP, les mécaniques du jeu. J'ai vraiment accroché avec le jeu à la bêta. Et du coup, dès qu'il est sorti, bah, j'ai switch j'ai suis du jeu entre CSGO et Rainbow. Mais c'est marrant parce que tu parles de strat, etc. Alors qu'on en reparlera tout à l'heure. L'une des choses qui fait que tu qu'on te reconnaît et qu'on te connaît surtout, c'est surtout pour ton aim. Donc pourquoi, pourquoi un jeu comme CSGO pour un mec qui est un super super aimer, est-ce que c'est pas plus adapté que Rainbow Six J'essaie pas de te renvoyer sur CSGO, hein, mais je pose la question. Euh, je sais pas, mais j'ai plus penché vers Rainbow. Ouais. Pour, euh, les OP, c'est juste le fait des, OP en fait, ça m'a séduit. Genre qu'il y ait plusieurs OP, tu peux. H, euh, euh, H, H, <laughs> H, H, H, Ibana, Ibana, Ibana. non mais. Ok. Alors, moi j'ai une question, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte avant le ban Tu joues dans quelle équipe Ça se passe comment Qui sont tes teammates alors, euh, mes teammates, c'était Sneaky, Tipex, mas 2 et RX. Ok. Euh, on faisait les qualifs CL, tout se passait bien. Je sais plus quand, on a été recruté par Bigenius euh, à la CL, je crois. Je sais plus bien. Quand on, est, s'est qualifié en CL, on a fait la CL, tout se passait bien. On est monté en PL et on a fait pas énormément de matchs, quoi, mais enfin, on est monté en PL, on a gagné le CL, PL et voilà, quoi. Alors du coup, <clears throat> on rentre un peu dans le vif du sujet encore plus, le ban. T'es mhm. accusé et condamné par ESL suite à l'utilisation d'une macro. Moi, ce que je veux savoir, c'est à cette époque-là, à ce moment-là, comment est-ce que tu l'as appris et qui te l'a dit euh, Avec toute la juste, on avait regardé euh, le protest là, euh, par rapport à la macro. On ne savait pas trop pourquoi, ce que c'était. il se frotte le nez, il ment. Il se frotte le nez, il ment, regarde. <laughs> non, ça me gratte. <laughs> Euh, on savait pas trop ce que c'était, du coup on a cherché, on a cherché, mais on n'a pas trop eu le temps pour, euh, pour se défendre, vu qu'on cherchait. Et comment est-ce que tu l'as appris C'est le proteste de euh, le proteste de, Penta. Réalisé par qui Chasse euh, Je crois bien, oui. Ok, ça marche. Sophie, une petite petite question. <laughs> ouais. Moi j'ai une question, une petite question gênante. Ah ouais putain. Mhm. Ta chanson préférée pour jouer en Terror Hunt, c'est quoi Et surtout, attends, pendant le sexe, c'est quoi Toi, Sophie, tu mets les mêmes trucs pour le sexe et pour la terrorist hunt. Ouais, bah je fais la terrorist hunt pendant l'accouplement. Ah bah ça, ça explique pas mal de choses du coup. Toi, Sheko, t'as un style de musique euh, préféré Ouais, que ça bouge un peu, que ça c'est mouvementé quoi, pas trop, pas trop mou. Ok, ça marche. Moi j'ai une question, on rentre encore un petit peu l'entonnoir, tout ça. Qu'est-ce qui était ban, qu'est-ce était sur la touche 4 par exemple, H, euh, le truc Jibana, euh, les trucs de suis euh, le de termite, le gadget quoi. D'accord. Moi j'ai une super question. Moi je veux savoir au moment du ban, est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont retourné leur veste Mais également lors du déban, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont retourné leur veste Au moment du ban, oui, c'est sûr. Certains. Mais au moment du déban, bah aussi. c'est... enfin <laughs> Il y a des gens qui reviennent. Oui, bah voilà, oui. ça s'excuse, c'est normal quoi. Le 3 mars 2018, tu sors un euh, tweet qui est marqué, qui est, où tu as mis euh, Did I mhm. cheat »,« Ai-je cheat » ou « J'ai cheat » pour l'interrogation, avec un dossier dedans. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce dossier J'avais les lignes de macro. Genre, il n'y avait pas que moi qui avais cette euh, ligne, qui avait moi qui, s'est fait qui, qui, a pris le ban. Et on ne savait pas pourquoi, parce que comprenais pas pourquoi. Mais le délai de latence de mémoire, il était quand même nettement inférieur, et donc ça veut dire plus rapide hein, pour ceux qui euh, suivent toujours, euh, pour toi que pour les autres. Le dossier, il mettait en avant le fait que d'autres lignes apparaissent. Mais toi, ce qui était important, c'est que jamais vous êtes rentré dans le dossier, dans la différence qu'il y avait dans les lignes, et en particulier dans la différence de latence qu'il pouvait y avoir entre tes lignes et celles des autres joueurs qui étaient cités. Oui, après, euh, Chipex, il avait fait une vidéo par rapport à ça, il avait fait exactement la même euh, ligne que moi, en fait. Il a tout filmé. Mais ça, tu m'avais dit que tu t'avais pas trop confiance en Chipex, que c'était mon mm. pote, du coup, il pouvait euh, trafiquer un truc. Alors attends, euh. j'ai pas dit que je n'ai pas dit que j'avais pas confiance en Chipex. J'ai dit que, mm. en revanche, par rapport à la communauté, de demander à un de tes anciens mates, qui a toujours été favorable à toi, de faire un truc qui devrait être confié à une personne neutre, c'est là que ça avait lancé il y a, à peu près 9 mois euh, mon message sur Twitter en disant est-ce que quelqu'un peut faire une interview moi, moi, je suis désolé, j'ai pas le temps. Pour, ceux qui connaissent la Salty Academy, je bossais chez Gameloft avant. Euh, et ça, demande de, rentrer dans le dossier, ça demande de reproduire la même macro et d'essayer de voir si ça va trigger, euh, trigger Moss. Sophie, petite question Ouais, t'es plutôt slip ou boxer Boxer, Sophie. Et derrière le dossier, qu'est-ce qui s'est passé pour toi euh, Ça a été quoi les retours de la part de SL, de la part d'Ubisoft euh, Aucun Ils ont fermé les yeux. Rien du tout. Rien du tout. Donc bah, le dossier, il est toujours en latence. Non, non, non. Là, ça, c'était, ça c'était quand même, euh, c'était quand même l'année dernière, poulet euh, ou poulette. Ah bon Ouais, ah oui. ouais. D'accord. Donc le seul truc que t'as eu et la seule communication que t'as eu, c'est le proteste. Ouais. Et rien d'autre, pas un mail explicatif. Pas de mail, rien, j'ai même pas eu mail comme quoi j'étais ban, j'avais rien eu. Depuis tout ce temps-là Depuis tout ce temps, depuis un an et demi, j'ai pas eu de mail, j'ai rien eu de SL. Tiens, en parlant, de ça, t'es plutôt sel ou ESL <coughs> Jeune mot. <coughs> Sel. Ouais, <laughs> j'imagine ah. que t'as pas pris des actions chez ESL. Euh, effectivement. Question toute bête. Euh, une macro, c'est du cheat Oui. Ok. Est-ce que tu, qu'est-ce que tu considères euh, des cheaters dans un jeu euh, Bah, faut les banniper tout simplement. Faut plus, qu'ils reviennent quoi. Enfin, moi, je, déteste les cheaters en enquête quand il y en a un. Bah, c'est sûr, je rage, je fais tout pour, euh, bah, je le, je le reporte. Mais bon, ça sert à rien les reports sur Rainbow. Du coup, on peut pas faire grand chose quoi. Mhm. À part se plaindre sur, se, sur Twitter et dire Ubi, ouais, ce mec là il cheat, ce mec là il, il et tout. on, peut, pas faire grand chose quoi. Du coup, avec Ricky, c'est comment vos soirées de cheat non, pas celle-là. Je devais pas poser cette question. Oh putain, la On va revenir sur un élément, comment dire, euh, du passé. Peu de gens le savent, enfin je pense, mais pendant une période, t'as été en test dans la transition Youngtis vers Millennium. Ouais, ouais, ouais. Je rappelle. Moi, je t'ai testé. Mm-hmm. Tu te souviens que j'avais pas mal de doutes et c'était bien à l'époque du. c'était bien, à l'époque du truc. Ah. que je voulais pas faire de LAN et tout, je, m'en souviens très bien. Exactement. J'avais vraiment beaucoup de mal avec un truc. C'était que par le passé, que quand j'avais vu en, toi un joueur très prometteur, dont tout le monde parlait, etc., tu m'avais toujours dit que tu voulais pas faire de mm. compétition. Yep. Et puis visiblement comme ça, boum, du jour au lendemain quasiment, tu changes d'avis. Est-ce que déjà, déjà un, pourquoi Ça, je sais pas. J'étais jeune, je voulais faire que de la enquête je voyais pas vraiment d'avenir. Je, ne savais pas euh, si je voulais faire de la compète ou autre. Du coup, bah, je préférais rester en ranked et pas me faire chier, quoi. Alors que j'aurais pas du tout euh, dû, faire ça, dire ça. Ok. Et l'autre question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu comprends déjà que chez certaines personnes dans la communauté, ce move, euh, il a été un peu négativement interprété comme bah il a quelque chose à cacher. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Même moi, je le dis maintenant, ouais, c'est sûr. quelqu'un m'aurait dit ça à l'époque, j'aurais dit, ouais, le mec il veut pas aller en LAN, il fait un truc quoi, c'est sûr. Est-ce que tu peux comprendre déjà que dans la communauté professionnelle, ça a pu mettre un doute sur pas mal de personnes qui se disaient attends ce mec, il a de l'or dans les doigts. Il est en train de nous dire que, on est en train de lui dire que, clairement de l'or dans les doigts, c'est-à-dire qu'il pourrait se ramener de l'argent, il pourrait nous ramener de l'argent, comment est-ce que ce mec-là peut nous dire non Tu vois, c'est ça le truc. Ouais, bah, je comprends, je comprends tout à fait. Mais je sais pas, j'étais jeune, j'étais un peu débile. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je sais pas pourquoi j'ai pas été en LAN. Donc c'est cool. Euh. Donc si tu devais remonter dans le passé, tu, tu choisirais la possibilité de... de carrément. Ok. Et il n'y avait pas un truc par rapport à ton âge aussi, à cette époque-là J'avais 17 ans je crois, je pouvais pas. Mais ça, tu n'as pas, euh, pas été super clair au début sur euh, ton âge. J'avais pas dit mon âge, je disais à personne mon âge. Pourquoi <laughs> je, sais pas. Je... Pour pécho Mais bah, attends. <laughs> non, non, non, non, vraiment, vraiment, ça m'intéresse. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ça tu sais que ça a, ça a lancé un truc. Même moi, j'ai eu des putains de doutes. Oui, oui, je sais très bien, je sais très bien, mais Je te l'ai toujours dit. Mm-hmm. Pourquoi Pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce que il y a eu ce il y a eu déjà ce, truc qui a été euh, non pas un mensonge mais en tout cas une belle omission du fait de euh, de, dire moi les LAN ça m'intéresse pas moi les LAN ça m'intéresse pas plutôt que au début dire moi les LAN ça m'intéresse pas et de toute façon j'ai pas l'âge pour les faire. Ouais, bah j'aurais dû clairement dire ça. Qu'est-ce qu'il est euh, oui, quand je l'ai dit, j'étais T'as une question, toi, trop du Donc, t'as pas utilisé de macro, on est d'accord. On est d'accord. Du coup, le problème peut se reproduire dans le futur. Bah oui, c'est pour ça que j'ai peur. C'est pour ça que euh, prochaine compétition, je vais filmer mon clavier, euh, mon écran, il n'y aura pas de problème. D'accord. Enfin, même s'il y a un problème, on, on, le verra bien, quoi, où je clique et tout, quoi. Ok. Ça marche. Non, ça me, ça me hein. Ça me permet de rebondir sur une question. Est-ce que tu t'apprêtes à faire des choses pour montrer euh, euh, l'innocence que tu clames Est-ce que tu est-ce que tu t'apprêtes à, à record des vidéos Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire pour euh, non pas prouver ton innocence, mais dans le futur prouver que prouver qu'il n'y a pas de problème bah comme je l'ai dit, genre je fais un match, que ce soit en compète, je fais un match en compète, je me filme, je mets ça sur YouTube et dès qu'il y a un problème, bah j'envoie la vidéo quoi si la macro, enfin si la, cette ligne de macro revient, j'envoie la vidéo et au moins, on verra que j'ai vraiment rien fait en fait, vu que si elle revient et que j'ai pas mmh. cliqué comme, euh, que j'ai pas installé la macro, bah on va le voir quoi. Ok. après, euh, je vais aller en LAN et en LAN, bah, vous, verrez bien quoi. Ok, ok, ça marche. Ensuite, il y a eu une, euh, une longue période pendant laquelle des personnes ont demandé ta réhabilitation. Euh, il y a toi qui confirme autour de toi, que tu, euh, en gros, que tu n'as jamais cheaté. Et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup, je me permets de rajouter entre parenthèses, trop, je pense, de teasing autour d'un hypothétique autre dossier. Est-ce que tu peux revenir sur cette, sur cette longue période Sur le côté, on a envoyé un dossier, il n'était pas ouf, et après, quand, quand, je te croisais, quand on en a parlé, à chaque fois, c'était mhm. des bientôt, soon, t'inquiète, c'est en discussion, on a un avocat, etc. etc. Oui, ça, le dossier, j'avais fait un autre dossier. D'ailleurs, je l'ai encore ce dossier, mais j'ai pas le lâché vu que maintenant, bah, je sert plus à rien. Euh, il y avait plus de trucs, euh, plus de trucs évidents même que Penguji, parce que j'ai parlé avec lui et il a dit des choses que bah, même moi, je ne savais pas. Du coup, euh, j'ai un autre dossier, mais il bah, il sert à rien, quoi. Attends, attends, attends, comme ça, t'as un autre dossier. Il est prêt, mhm. mais il sert à rien. D'accord. je voulais pas le sortir parce que bah, je faisais mon truc avec Excel en fait. Genre le, Ouais, ok, ok, ok, ok. Mais ça, on va revenir dessus. Parce que ça, mhm. ça par rapport à la communauté, tu, le sais bien. Mais c'est deux choses complètement différentes. Nous, on a le droit de savoir. Tout le monde a le droit de savoir dans la communauté. Tu vois ce que je veux dire Et il y bah, a une grosse différence entre une personne qui admet avoir sa peine qui purge sa peine et qui est réhabilité, et une personne qui, pendant qu'il était en prison, euh, acclamait toujours son innocence. C'est deux choses différentes. D'un côté, c'est une innocente personne qui a été jugée à tort. De l'autre, c'est une personne qu'il faut réinsérer dans la société. en l'occurrence ici, en l'occurrence, pardon, la communauté. Donc, c'est quoi le truc Parce que là, tu, tu me parles de réhabilitation de la part de SL. Mais donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as admis de cheater et que tu passes sur le fait que tu es cheaté et que tu as utilisé une macro et que tu et tu que es content parce que ESL en fait te fait sortir de prison ou est-ce que bah tu prends ce qu'il te donne parce que bah il te le donne et tu vas pas tu vas pas ne pas sortir de prison mais tu vas quand même continuer de clamer ton innocence. Parce que auprès de la communauté, ça change quand même. Ouais, mais j'ai jamais dit en fait euh, à celle pour le réhab que j'ai utilisé une macro ou quoi que ce soit que j'ai cheat et quoi. Non, j'ai jamais dit ça en fait. Non, non, j'ai pas dit ça à ESL, non. Ok. juste, euh, donc, donc quelque part, tu vas continuer à, à, à, ce dossier à ce qu'il y ait une finalité, quoi. Tu peux pas, tu peux pas être réhabilité en acceptant le fait qu'en fait, c'est comme s'il te faisait une fleur, en te disant c'est bon, mais t'as fait ta prison. Mais ça veut quand même dire que dans, dans, pour beaucoup, tu restes un coupable qui vient de sortir de prison. Ce qui est pas pareil avec le fait d'être innocent. Ton mhm. casier judiciaire n'est pas vierge. Donc la question c'est... le comme dossier... moi. <laughs> non, on va pas savoir. Mhm. Euh, le, dossier que tu, as sorti, est-ce que tu penses pas, par rapport à la communauté, que même si tu es réhabilité, tu dois quand même le sortir. Tu dois quand même prouver cette innocence que tu clames depuis le début. Enfin, comme j'ai dit, enfin, je sais pas si, tu dois vraiment le sortir, quoi, parce qu'après, ça va encore recréer des problèmes. Euh, on sait pas. Genre là, la est bloquée, ouais, play, euh, je suis une banne et puis voilà, quoi. Et du coup, ça te. Est-ce que. Est bah, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est ça te fait pas chier de savoir qu'une partie de la communauté va juste te considérer comme euh, un cheater qui a purgé sa peine bah, si, mais ça, je vais le prouver. Je vais leur prouver comme quoi, euh, en faisant des LAN et tout, que bah, j'ai pas shit en fait. Je suis toujours le même. Même après le ban, je suis toujours le même et ils, vont bien le voir en fait. Ils vont bien le voir. Sur la durée. C'est sûr que, Et voilà, c'est sûr que si j'arrive en LAN et que je fais du 0-10, bah, c'est sûr que, ouais, bah, le mm. mec, voilà quoi. Mm. Alors que si bah, je gagne une, un 6 ou quoi, bah, c'est sûr que là, ils vont, ils vont changer d'avis quoi. Hmm. Ouais, bah, je pense que c'est le meilleur des choses. Hein. C'est quand bah tu es réhabilité, c'est de prouver par A plus B que machin. J'ai une question là-dessus. Tu te sens, tu te sens beaucoup plus fort qu'avant T'as envie de te montrer plus fort encore euh, oui, j'ai envie de montrer que, bah, j'étais ban, que j'étais pour rien et que, j'ai envie de le montrer quoi. Tu peux me montrer une photo de toi torse nu maintenant <laughs> Non, ça ira. Pourquoi <laughs> Je sais pas. Ok. Non, c'est la tension, ça m'excite. Ok. Et ah, du coup, après, après tout ça, c'est un peu le coup de tonnerre. T'es des bannes. Qui t'a des mhm. ESL, Ubisoft, est-ce que c'est -ce c'est grâce au dossier, etc. etc. Euh, non, ce SGL, c'est juste que j'ai demandé euh, si je pouvais être euh, réhab. Je devais, répondre à certaines questions, faire, faire des choses. Et mon réhab. Faire des choses mhm. bah, Est-ce que, tu peux, est <laughs> rentrer dans les détails ou est-ce que c'est je, ne bah, sais pas, c'est celle du coup, c'est. Ouais, comme ne, un, ne risque rien, ça serait coup, Oui, voilà. d'accord. Donc, ESL, te demande de faire des trucs pour euh, la réhabilitation en gros et pour euh, pour euh, voilà pour pour montrer patte blanche. Donc Ubisoft se range derrière ESL sur la décision de, du retour. Donc il n'y mhm, aura, pas de, aura pas de contre-coup, de contre-communication de la part d'Ubisoft sur le fait de dire ESL <clears throat> e a dit un truc, mais on n'est pas d'accord avec eux. Ce qui a déjà été fait par le passé. Hein. Ubisoft étant, comme je disais, bah, le client. Et le client reste roi au final. Euh, ton objectif aujourd'hui, c'est quoi Faire une team, revenir en PL et, éprouver prouver, tout simplement. T'as des propositions titres. Non, non, non, pas encore. Il y a un formulaire qui traîne sur... Même si, même si j'en ai pas, je compte bien refaire ma team. Eh, ça me fait j'ai une question, Checo. Imagine-toi, t'as un choix à faire. Rejoindre une structure avec un salaire, mais tu remportes pas de titre, ou être sûr de remporter un titre, genre le Six, Major, etc., avec une structure qui peut pas te fournir de salaire. Hein, du coup, tu fais quoi euh, Je prends la structure, euh, enfin, remporter les titres, vu que bah, moi je vais, je vais prouver quoi. Ok, bah il y a un formulaire. <laughs> Sophie Ouais, j'ai une petite question, là, ça me passe par la tête. Euh, tu penses vraiment à l'opinion adjacente des rhétoriques publiques dans le domaine intermédiaire selon les protocoles unilatérales constitués des avantages restrictifs de façon ambiguë Oui. Ouais, t'es un bâtard, mhm. quoi. Ouais, un peu. Ah, ok, ok, bah tu l'avoues, c'est bien. Ok. <laughs> Euh, <laughs> Allez, question plus générale. Un seul mot, un seul. Pengu, point d'interrogation. Quel plaisir plus oh petit que toi. Je vais pas le cacher, hein, bon. Non, non, non, non, non, non, non, c'est pas ce que je veux savoir. Pengu, point d'interrogation, par rapport à toi. Bon, Fils de ah ouais, ok, <laughs> ok, d'accord, on va dans les insultes. Alors que bah. pourtant, il, a, il, a, souhaité sur Twitter. Euh, ouais, mais je trouve ça un peu, un peu hypocrite, quoi. Et pourquoi, pourquoi, pourquoi, cette, euh, pourquoi plus Pengu que, d'autres personnes qui étaient dans sa line-up à, l'époque Qui devaient pas qui qu'en pensaient pas moins Parce que c'est lui qui parlait sur tous ses streams, qui disait Ouais, c'est un cheater, regardez, il cheat encore. À chaque stream en fait. Dès que je vois quelqu'un contre lui, bah ouais, regardez ce gars, il cheat, il cheat, il cheat. Donc, euh, bah ouais, Pengu. Est-ce que, euh, dans, quand même, pour avoir une espèce d'aspect, euh, comme je le disais, positif, pour essayer de, faire en sorte que ça serve à la communauté, est-ce que, tu, est que, est que tu pourrais excuser Pengo euh, Ça prend du temps. Ouais. <clears throat> ça prend du temps, ouais, bah c'est sûr. Pendant un an et demi, il a, il a fait que de me, trash talk, que du coup, bah oui, ça prend du temps, quoi. Hmm. C'est sûr. Ouais, je peux comprendre. T'as envie de lui prouver sur le ring, quoi, en gros, c'est ça. Ouais, clairement. clairement. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Euh, Sophie Ouais, je sais pas. Ouais, tu veux voir ma chatte <laughs> non, non, mais je veux dire, mon chat, mon animal, là, il est dans mes bras. Ah, bah, moi, je veux bien. Bah, regarde. <laughs> Oh, putain. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir Bah, comme je l'ai dit, hein, enfin, j'ai essayé de refaire mon équipe. Euh, et puis de gagner, quoi. Quand tu dis refaire, quand tu dis refaire ton équipe, t'as envie de te faire euh, recruter ou bah, t'as envie de monter un truc autour de toi de, base, j'ai envie de, <laughs> j'ai envie de monter un truc parce que je suis très mec avec les structures euh, et mon passé, ça va être compliqué. Du coup, euh, on verra bien si j'ai des propos. Mais si j'en ai pas, bah, je remonte mon équipe et c'est parti. Hein, Calypse CL, CL et, et PL, tout simplement. Remonte-la à travers le formulaire. <laughs> <laughs> en tout cas, bah, merci à ceux qui m'ont m'ont soutenu. Genre, euh, euh, c'est vraiment, ouf parce qu'il y a plein de personnes, euh, chaque jour, ils me disent Ouais, Envoyez je etc. etc. donc cool. En direct de l'académie. Ça m'a vraiment motivé à rester sur le jeu, à, à Parce que aussi, eux, ils m'ont aidé aussi. Genre, comme tu disais, ouais, comment t'as fait pour tenir et tout, bah, c'est grâce à eux un peu. Donc, c'est cool. Et puis, je vais, je vais essayer de pas aller décevoir en, en compète, quoi parce compte sur moi et puis voilà. C'est beau. Et qu'est-ce que tu as à dire à tes haters Wait une fille. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Checo, d'être passé sur le campus de la Salty Academy, Poulet. Bah, merci, à vous. Hein. Merci d'être passé, Poulet. Bah, merci à vous, en tout cas. C'est cool. Merci, vraiment.